Ja, da spielst leider Gottes und die Zeit nur mehr die Silver Convention und den Bären Außerdem also sind die ersten Typen drin, es sind die letzten Arschlöcher von ganz Winter. Und es ist sie warum alle so frustriert sind und nur mehr heimgehen und Aschische noch. das auf dem Herrlichen, es ist zum Erdreichen hin. Ihre Beziehung ist bei uns zum Scheißen und es schaut nicht so aus, als ob es irgendwann knässen. Aber wozu aufregen, so ist es halt. Am besten ist, du schaust dazu und wirst recht schnell alt. Stell dir mal vor, dass bei uns ein Konzert ist, was für die Karten nur so viel zahlst, was er wert ist. Es steht uns ja das Ganze Image verderben, wer bin ist und bleibt. Ich stolz zum Sterben. Wien ist die Stadt zum Sterben. Wien ist die Stadt zum Sterben. Wien ist die Stadt zum Sterben. Also merkt euch das. Geht's nicht nach Wien, bleibst lieber da. Ja, da packen wir noch. Das war's ja schön. Da packen wir